Polak w delegacji zagranicznej to wschodnioeuropejski cowboy. Tak nas opisuje autorka bloga biznesowego i myślę, że ma dużo racji, pisząc, że jesteśmy butni, podporządkowani, wszystko byśmy zrobili po swojemu, obnosimy się z gadżetami, z którymi żeśmy przyjechali, jesteśmy spięci, sfrustrowani, bo nigdy nic nie wiadomo i przechwalamy się na temat życia rodzinnego, hobby, na temat osiągnięć w sporcie. Każdy medal ma dwie strony sprawmy, żeby nasze cechy działały i grały na naszą korzyść. Dokładając do tego autentyczność i serdeczność, sprawiam, że jestem inaczej odbierany, że w sposób elegancki, acz odważny, nazywam tematy po imieniu, przybliżając rozwiązania, co zyskuje uznanie. Pokazując, jak technologia ułatwia mi funkcjonowanie, ułatwiam też innym funkcjonowanie. Będąc pracowitym, mimo zgiełku, zamieszania, nabieram opinię osoby pracowitej, a w sposób szczery i otwarty mówiąc o tym, jak dla mnie jest ważna rodzina i jej wartości, zyskuję sobie sympatię. Cechy narodowe zostały nam dane. Na nich budujemy. Budując autentycznie, budując serdecznością, nadajemy nowe znaczenie określeniu polski cowboy.